Hz. Malik Efendimiz için bölge insanının çok da kıyafetine benzemeyen berrak yüzü bu adamın daveti oldukça tuhaf gelmişti. Bir anda fakirlere yapacağı yardımı nasıl yapabilir? Cebel Tarık anlaşmasının sonrasında ne şekilde hareket edebilir diye düşünürken yaklaşmış olan bu gemi onun için bir işaret olabilirdi. Herkesin bakışlarından uzaklaşarak yavaşça gemiye yöneldi ve bindi. Bindiği gemi bölgenin diğer gemilerine göre orta boyutta bir gemi olarak ifade edilebilirdi. İçinde pek de öyle taşınan ticari mallara rastlanmıyordu. Geminin tayfasından bahsetmekse mümkün değil gibi görünüyordu ama gemi yavaşça rıhtımdan ayrılmaya başladı. Gemi rıhtımdan ayrıldıkça normal şartlarda kıyı şeridi hala görülmeye devam eder. Ancak bu adamla beraber yavaşça kıyıdan ayrılırken kıyının görüntüsü çok hızlı bir şekilde kaybolmaya başlamıştı. Bu durum Hz. Mali'nin gözünden kaçmadı. Tam da bu esnada o adamın eli Hz. Malik Efendimizin omzunda beliri verdi. Hz. Malik durumun normal olmadığını anladığında bu zatın başka bir aleme ait olduğunu hissetmişti. Gülümsedi karşısındaki zat. Milattan sonra 273 yılını gösteren tarihlerde başka bir tarihin içine doğru hareket ediyor gibilerdi. Geminin kimi zaman yükselen hızı ve etraftaki görüntülerin değişiyor olması Akdeniz'de oldukları duygusunun dışına çıkarmıştı Hz. Mali'yi. Gemi nereden nereye gidiyor? Du derken genç, orta yaşlı olan bu zat Hz. Malik Efendimiz'e şöyle buyurdu. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki su üzerinde olmasın. Oldukça enteresan bir sözdü bu. Çünkü Hz. Malik Efendimizin her zaman düşündüğü tarih ve tarih içindeki insanın bulunduğu nokta. Hz. Malik Efendimizin geceler boyunca hem gökyüzüne hem yeryüzüne bakarak düşlediği buydu. Zaman kimin için var, nasıl var ve biz onun neresindeyiz? Ve yaratıcının bu zaman dilimini yaratırken arzu ettiği ne idi? Ardında duran bu zatın kim olduğunu sormaya yeltendiği anda ise cevap gecikmedi. Bu denizlerin Hızır'ı diye adlandırabileceğimiz Hz. İlyas Efendimiz'di. Hz. Malik Efendimiz'in hem yardımına koşmuş hem de ona Arap tarihinin en önemli kırılım noktalarının birinde yardımcı olacaktı. Zira Roma İmparatorluğu'nun birkaç 10 yıl sonra yaşayacağı ciddi kriz Hristiyanlığın kabulü ve buna benzer bölgedeki ani değişimler Hicaz bölgesinde Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimizin gelişinden evvel bir takım tedbirlerin mutlak surette alınmasını gerektiriyordu. Bu tedbirlerin beyanatı için Hz. İlyas Efendimiz ile beraber Hz. Malik Efendimiz zamanın içinde bir yolculuğa çıktılar. Ve o yolculuk içerisinde Hz. Malik kimi kıyılar görmeye başladı. Bu kıyılarda ise putların yükselişini gördü. Hz. İlyas Efendimiz bunlar tarihin ilerisi noktasıdır. Bu noktalarda gördüğünde bu putlara insanların taptıklarını göreceksin. Bugünkü paganların daha da azgın bir hale geldiği o günlerde ise putlara karşı senin neslinden gelecek olan Ahmet savaş verecektir diyordu aleyhissalatü vesselam. Hz. Malik Efendimiz Tarih boyunca sülalesindeki bu farklılığı elbette biliyordu ve kendisi de yaşamıştı dönem dönem. Nuru Muhammedi'yi üzerinde bulundurmanın bir gereğiydi. Bu bir haklılığı, bir hakikati, bir hikmetiydi. Hz. İlyas Efendimiz bunlardan ötürü ileride yaşanacak olan krizin engellenmesi adına Hz. Malik Efendimizle yaklaşık e, gerçekleştirmiş olduğu bu görüşme boyunca özellikle Kabe-i Muazzama'nın içerisine putların konulmamasını ve gelen putlara engel olunması için her türlü tedbirin alınması gerektiğini söyledi. Ancak Hz. İlyas Efendimiz bu tedbirler alınırken bunların tamamen yok olmayacağının da işaretlerini sunmuştu. Arap toplumunda Sasanilerle olan ilişkiden ziyade Roma'ya yaklaşmanın bir sonucu. Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse imtihanı ilahisidir ki Sasaniler de sonradan elbette putperest anlayışın bir başka versiyonu olan Mecusiliğe dönecek olacakları da bir gerçek olarak karşımıza çıkacaktı elbette. Dolayısıyla tam da bu noktada dünyanın kalbi olacak bir mahiyeti işaret ediyordu. Ama dünyanın kalbinin kalbi tabiri caizse Kabe-i Muazzama'ydı. Hz. İlyas Efendimiz Kabe-i Muazzama'nın mutlak surette bir anahtarla kapatılması kapısının kilitli olmasını beyan etti. Hz. Malik Efendimiz dönemine kadar Kabe-i Muazzama'nın kapısı yok gibiydi. Ancak sonrasında oluşturmuş olan kapıda da bir anahtardan bahsedilemezdi. Herkes istediği zaman diliminde girer ve orada vakit geçirebilirdi. Ancak Hz. Malik Efendimizle beraber onun dönüşünden sonra göreceğimiz Kabe-i Muazzama'daki en önemli değişimlerden birisi bu anahtar olacaktı. Kabe'nin kapısının anahtarının oluşturulması ve bu anahtar kurgusu. Hz. İlyas Efendimiz bu anahtarın babadan oğula geçmesini beyan ederken nur Muhammedi boyunca takip edilmesi gereken yöntemi de Hz. Malik Efendimiz'e tabir caizse öğretmiş oluyordu. Hz. İlyas Efendimiz İspanya ve İtalya kıyılarının fethini ve hatta Kuzey Afrika boyunca İslam coğrafyasındaki o büyük gelişmenin o kapıdan sızan büyük nurla hasıl olacağını gösterdi Hz. Malik Efendimiz'e. Hz. Malik Efendimiz'in değmiş olduğu bütün bu noktaların her birisinin İslam ile karşılaşacağını anlamıştı. Tabii ki bugünler için İslam dininden bahsetmek mümkün değil ama o nurun bu topraklarına birer ışık olup saracağı duygusu Hz. Malik Efendimiz'e oldukça memnun etmişti uzun bir süre geçmiş diye düşünüyordu Hazreti Malik Efendimiz ama kıyıya denize döndüklerinde insanların etraftakilerin ha neredeydin sen şeklindeki cümleleri karşısında aşağı yukarı birkaç saat boyunca bu gemi yolculuğunu yaptığını düşünmüştü. Etraftakiler de bu gemiye çok dikkat kesilmemişlerdi. Sanki Hazreti Malik'in ticari kervanlarından biri gibi düşünürken Hazreti İlyas Efendimiz gemiden inmeden evvel beraberinde alması gerekenleri işaret etti. Açılan kapaklara yöneltilen taşıyıcılar bir anda üç gemi yüküyle karşılaştılar. Hz. Malik Efendimizin Kuzey Afrika'da dağıtmaya niyet ettiği ancak Cebeli Tarık anlaşmasıyla beraber yapamayacağını düşünmüş olduğu bu e, önlem tabiri caizse bir yapamama durumu Hz. İlyas Efendimizin yardımıyla hasıl olmuştu. Cebeli Tarık bugünden bakınca adı böyle anılabilir. Hakikat geçmiş tarihte daha ziyadesiyle barbarlar olarak adlandırılmış bu toplum hakikatte bir barbar toplumu değildi. Onlar için müzik ve estetik oldukça önemliydi. Hz. Malik Efendimizin yapmış olduğu bu yardımlar karşısında onun için türlü türlü şarkılar bestelendi. Toplamda yüzü aşkın şarkı Afrika'nın eski kabileleri arasında sürekli söylenir oldu. Denizden bir adam geldi ve bizi doyurdu. Bu sözler Hz. Malik Efendimizin Afrika'da sevilmesine, Arap dünyasının artık İtalya ve İspanya'dan sonra Batı Afrika'da da anılır olmasına vesile olmuştu. Ancak bütün bu söylenti dalgası Hz. Malik Efendimiz tekrardan Mekke bölgesine dönenmeden önce duyulmuştu Beni İsrail topraklarında. Sonuçta geminin yanaşacağı yer için iki ihtimal var. Bunlardan en önemlisi Kudüs. Hz. Malik Efendimiz Kudüs yolculuğunda yavaş yavaş geri dönmeye niyet ediyor ancak Kudüs'te onu yeni bir tehlike bekliyor. Sonuçta her değişim içinde rakipleri ve tabir caizse rakipleri ve esasında kıskançları, hastalıkları ve hastalıklı insanların şeytani dürtülerini barındırıyor. Peki bu dürtüler Hz. Malik Efendimizin önüne Kudüs topraklarında nasıl çıkacak? Ona da yarın bakıyor olacağız inşallah. Bugünlük kalın sağlıcakla.